Tongkat ya di ini Oke guys. Kita mancing mania ya. borongan. Di saung panisan Abah Manap alakapi, kahpi. Oh, kahpi. Aduh 91 kilo. Berangkat. Berangkat. Oh, ah, saya nonton tuh hiji tuh. Teing tuh. Mancing mania borongan nih. 91 kilo kilogram. Pasangan sabra kiloan ya mah tujuh kiloan <laughs> dua tujuh nonton Eron euy, hai, hai lagi. Hai. Hai tu, hai. Hai Hai tu, hai. Hai tu, aduh, tiga orang. Kita live aja. Okay. Mana? Weh, ngomong mitian lo yang semunang. Ah, strike mancing mania baru dimulai Woi, sip toh strike toh dua ngomong atuh dek lah jemping atuh pan nonton ayah batur gitu yang mau silakan merapatlah ke saung panisan abah mana mana pala kafe oh mana no lagi no wah Coba terus. Kelima. Oi. Oi. Oi. Oh. Wah. Siapa jago, oi. Oh. Pakai Kopi kuning jago, oi. Eh. Ya. eh, ya. Lepas lagi. Kening jadinya deh. Ayah dihanap. Dapat lagi. Woi. Right. Ya, strike lagi. Oh. Sebelah kiri. Ya malum lah 91 kilo, hampir satu kintal. Kira kue itu marah renang sebelah sini yang belah kanan belum dapat yang dapat <laughs> itu nah nona teh kurang goreng nggak panak oh, orang pakai baju belang dua anak-anak balat ada eh, begu oh, awak becus awak <laughs> bisa oh siapa iya, menang deh kalau oh, hebat sampai ngajol-ngajol iya. gitu. Eh. Uh, Itu nu baju belang tuh, kaos belang. Belat dua anak. Peto digedekeun. <laughs> Kadon pindah. Bang, subah bapaknya Bang. Itu lauk tuh, Oh, kucing atuh, Bang và dia lauk na. orang jalan ya sambil ngopi ah. nah, nah belah kiri ah ada. sip nah, wah eta oh satu ada waduh lain sukan kuma bangetnya sukan bener aduh dengan kata baju belangan baju bener kau sulang masih ngaprak-ngaprakan kayak gege gue ari Kesawa, kawas ngareog sih ada tidak cicing ngareog nu gitu Ah motor mah marenang abah lagi <coughs> lain deket si abah tuh harus tuh oh waduh badak gitu mungkin menang mah pegatnya koin, koin, letik milon milon letik oh abah lagi ya tambah dia ya, nya eh, ya, melenting melenting tuh tampilan dia mayaan tuh alasan ngalani lalai ya tujuan di mana rek ngalani lasya mah jadi itu menang kira lauk 80 kilo, itu 80 kilo itu menang. Batur geus nyaut karek iya langsung menang deui. Tuh, belah dia eta tuh. Ah. Oh, si Abah deh. mancing mania oh kakara dia ta Ya, mau ngomong ngomong. Oh. si, masih Chandra ya kakak gitu itu <laughs> oh itu baik lagi sekarang mung di iya si Atip laku nih kan <laughs> si Atip semua yang 1 dolar lebih si Atip sih ya, ada jagoan rupana aten era atau tinggal tak kuat jumlah dia halus bibit oi bibit bibit bibit tamu pelecehan eh tamu Waduh ke Karamunang yatin atau aduh aduh. Waduh. Wah. Balat. Ke Karata. Oh, Ben, tiru kali Ben ah. pegat lain eh usap sagede kumaha teh kain taruh sedang gak gesok oba oh. Oh, nanti ya tuh. aduh aing aing panitia nanti begulin Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Uh, uh. Siapa nak Upah minggu, arwah jelas mata 内蒙古。 Gitu. Ya, nah, nah, eh. oh ya itu normal kebagian dari darek lamila lain masalah loba jeng teloba, nah itu itu belot teu bisa menyamal menang bisa duaan santai mau naon uh, uh. jadi enak kumaha jadi enak kumaha cok cokot eh, cokot lah kadinya motornya Oh, ini. Kan tadi bawa oke. Okay? aku tanya segitu loh bagiannya